alma que lloras, ven al Salvador. En tus tristes horas, dile tu dolor. Ven, dile tu duelo, ven tal como estás, habla sin recelo. sin recelo y no llores más. Toda tu amargura dile a tu Señor, tu pena y tristura, engaños y error, en su tierno ser descanso hallarás. Ven porque Él es bueno y no llores más. Ven porque Él es bueno y no llores más. alcanzado al que acepte la cruz y al angustiado hacia el buen Jesús la bendita nueva de celeste paz a los tristes lleva y no llores más tristes lleva y no llores más.